унесли. Как снежинки мне хотелось укрыться, но было нельзя. Мне хотелось кричать, что никак без тебя. Мне хотелось к тебе, но я просто не смел. Мне казалось, летел